hold up. MFG on a beat. Typy serio nie chcą żyć w ciągu dnia Nie podchodź tutaj, jeśli nie rozumiesz nas Nie wrzucaj nic poza ziołem do mojej bledki Nie wrzucaj nic poza ziołem do mojej bledki Nie wrzucaj nic Ona naprawdę nie wiedziała co to Rolex Wstawała późno i jak ja jebała szkołę Dziś pokażę jej na ręce tą koronę Muszę przyznać jedno, ona miała dobrą głowę brak mi jej brak mi Serio brak mi jej brak mi jej nie ma jej nie ma Czuję gorzej się Nie ma dnia Jeszcze Tweety serio nie chcą żyć w ciągu dnia Nie podchodź tutaj jeśli nie rozumiesz nas Wolnimy noc, noc, noc Rzeczy co świecą Zrobię